manera que finalment aquest Ajuntament doni suport a la celebració de la consulta i per tant a la democràcia, perquè no es tracta d'independència o no, sinó de poder votar o no poder votar. Ho celebrem, sí, però ens ho marquem amb mobilitat també com un triomf més del poble, mobilitzat i organitzat que ha estat capaç de moure milions de persones, perquè no ens enganyem. No hem aconseguit aquest posicionament per part del consistori per la bona voluntat del PSOE, perquè no té sentit dir-li PSC, de la ciutat sinó per la pressió incansable que portem fent tots aquells i aquelles qui creiem que serà, des de baix, que arribarem a la nostra llibertat, per davant de polítics i tribunals. Tots aquells i totes aquelles que ens hem adonat les mans a través del país ho hem fet un mosaic a la capital catalana. Un triomf assembleari, que ha treballat, que ha patit, que ha estat agredit en aquesta ciutat malgrat el poc rebombori local que ha suscitat. Felicitem-nos per aquest triomf. Estiguem orgullosos i orgulloses d'estar davant d'un moment històric com el que vivim i siguem conscients que el futur, ara més que mai, està a les nostres mans. De nosaltres depèn no defallir, no parar de lluitar, no parar de desobeir, de desacatar falsos tribunals, no parar de treballar, de construir, de crear. Ara és l'hora. Junts i juntes ho farem possible. Visca la Terra!